O, ayan na lang. Mag-order na tayo. Hindi, maganda yan pag okay lang Walang pom yan, Dayan? Konti. lang. basta kabila tayo. Sa kabila. ngayon sa Chungli, ayan, mamimili ka na ng mga kahit ano ano lang. Yung mga kasama ko namimili. Ang init! Ano nga kulay? Blue. Blue? Blue ba mo, Bert? Ay, Bert? Bumili ka na din. Huwag, huwag yan.

Bibili ka na nga. Ganito ba yun? Oo. Oh, pare-parehas daw kami. Para ano. <laughs> Hoy, muta nga lang ako kay Mana. Mga ko walang <laughs> pera. Oh no! No! Ay, sama! Oh, sorry.

part na part Nagagalit ka na ata ng anong? Paano nagdalawa? Nagagalit na ata si Manong. Oh, ito guys, ipay-ipay lang. Okay na nga, ipay-ipay lang. Kita ko dito ngayon. Sige. Sige, sige, 不要不要。另外一个啊，这不是。 这不，这不是，这不是，这个是这样。哎，没有了。哦。对，那个没有了，卖完了。Sorry. Lang dito guys, mura lang. 拜拜。 ng malamig na. Nagugutom na. Matag 100. Ay, mga bra. Oh. I like, ay bra. Dito yung mga ating bra. Uy, ang ganda ng pantulog, oh. Hmm. Panay pantulog na. Siyempre, lagi ka namang natutulog. <laughs> Mas okay. Pantulog. 70 po na. bibili. Dito ang mga tindang mga mura. Mura. Ipay-ipay lang. Ayan. Karamihan, karamihan pumupunta dito Pinay. Nakapili na ako guys. Apat ito. Panunod apat. Apat. Yung panty, pati bra. Tatlo ang bra. Pili tayo ng bra. pangit ng mga Nebra. <laughs> Kuya, magkano, bra? <laughs> Ay. <laughs> Ate, magkano may jazz? Doon ka na lang sampo-sampo? Sa 100 ah. Di ba 105? Limang pares. One hundred limang pares ba? Oo, oh, maganda yung ganyan. oh, ayun ba na eh. Sandaan ata yalo. Oh. Yan nga, yun pala. Bibili nga pala ako. Ate. Oh. Eh. Ate, bibili nga ako. Doon nga, mas mura. Oh, hindi mama na. Ang sa 100 oh. Four dogs 110. Ang sa 100. Happy size. O, bili kayo mga suki. Pili-pili lang. Tatlo 50. Ay, 100 pala. Wala na akong mapili nito. Neng, anong hanap nyo? 36? Sex. Baliw yun, ah. Hindi, alam niyo ba kung bakit ako nandito? Nandito yung electric pan. Nandito na ba? Walang na na, mag-order tayo. Hindi, maganda yung pag-uot. Walang pom yan, Dayan? Konti. Wala, basta kabila tayo. Pangarap pa. Unang ka ng ganda nito, oh. Hmm, tabo, tapos na ako, nakapili na. Ganda pa niya, katawag sa ako tawag dyan eh. Ay, parang bibili ka ng mainom? Ha? Bibili ka ng mainom? Na, eh, eh oo. Bibili tayo. Ano, ano nang o, mamaya daw. Ang hirap ng, ng nabili na may hawak eh. Ayan, tiis ganda. Ikaw ah, tiis ganda tayo. Oo. Oh. Pwede naman kasi doon. Sa lilim? Mainit Manang saan magpapagawa ay magpapano ng pan battery? Mamaya? Uy, uy, 50 na ano oh. Ah, ganon, ganon. Oo, go, go, go, go. Pantulog? Uy, may 50 oh. Uy, atoy oh, sexy. Hmm, nag-impos Ate, ano yun, napintas, manang. Hmm, tag 50 lang. Bang chorog. Ate Manli, oh. <laughs> Kita. Ito ni, kalipeng. Pero gusto ko ng short na puti. Tag 100 ba? Tag 100 ba to? Eh, ang, ang, ang. Manang sa'yo, oh. Sabi ko gusto ko ng ganito, pero ang iksi. Maiksi, masyado. Ayoko. Maganda sa malay. Wala. Walang napili sa tagsi 50. No problem. Bawi na sal? Hmm. Umigot ka. Alam, first time ko makapunta dito. Parang inasal. May, may, ah, gusto ko ng halo-halo. Oh, ayan, first time ko dito kumain guys. Wow, inasal.